අයිබෝවන් වාසනාවන් හැමෝටම එකම ජයවෙන්නට සුබවෙන්නට මේ දවසල පරිසං වෙලා ඉන්නවන හොඳයි මේ මේ දවසල හැමෝගෙම ආදරය දිනාගත්ත තමන්ගේ ජනප්‍රියභාවය එක හා සමානව හැමදාමත් ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන බොම දක්ෂ ලස්සන ආදරය කරන රංගට ශිල්පිනියක් ලෝජනායවාශී අයිබෝවන් අයිබෝවන් අයිබෝවන් මම හොඳින් <laughs> මේ මම මෙහෙම පටන් ගන්න කතාව දැන් ඔයාගේ කඩට බ්‍රේක් නෑකෙන හැමෝම කියනවා හැමෝම කියනවන ඉති පිළිගන්න ඕනි නේද දැන් හැමෝම කියන අපි පිළිගමු එහෙනම් ප්‍රේක් නෑ තමයි මටත් අපි ගෙදරින් හරියට බහින දෙයක් තමයි කියවන හොයේ ඔහේ හිතන හිතන එක හැමදේම කියෙනවා වාසියටත් ඒක වෙලා තියෙන අවාසියටත් වෙලා තියෙන බ්‍රේක් නෑඇතරම වට පිට ඉන්න කටිය දන්න අනිවාර රෝජනා ගෙදර නොන මේ මොද හතර වටේරම හිනාවට සදයහෙනවා ඕම්මෝ කම්පලේස් හැමදාම මේ අර මේ නිකන් ගල් ගහනවා වගේ සදහැන හූ තියෙන හැන කවුරට මරලා දානවා වගේ නිකන් කියල හිතනවා අප තාත කැම්මතිම නැත්තේ අපේ මගේ හිනාවට කට්ටියට කියන ඊයෝ කැත්ත හිනාව මොකක්දය කියලාහන ඒ තරමටම කැතයි මේ වැඩිය ෆේස්බුක් එතකට ෆස්බුක් ලඟින් නො මේ පරණ ෆොටෝ සෑන් අප්ඩොට් අප්ලෝඩ් කරන දසලනේ මොකද <laughs> අපි එන්න තරුණ වෙනවනේ වයිසට යන නතකට තරුණ ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන එක තමයි අපේ රස <laughs> හැබැයි මේ ටික්ටොක් ගැන වැඩිය දන්නේ නෑ වගේ මට හිතෙනවා නිකං දන්න දන්න දන්න මේ අලුද්දේවල් කිසිම දෙයක් දන්නේ නෑ කාටහරි කාගනත් දීලා මේක පොඩක් කරගෙන යන්න කියලා තමයි මංදැන් මේ කරන්න කියලා හිතාගෙනන්න ඕ වැඩිය ඒ දේවල් දන්නේ නෑ කියකරදිලා කියක්කරි දීලා මේක කරගෙන යන්න කියලා තමයි කියන්න හිතාගෙන ඉන්න ම වැඩි බාරගන්නද ඔයට කරන්න පුළුවන්න වැඩේ බාරගෙන හැබ වටනම සතපහක්වත් දෙන්න <laughs> යාලුවන්ට දෙන්න අවශ්‍යතාවයන්න ශේත්‍ර හරි ගන්න බයිද මට ඒකට ම කරල දිල ම සල්ලි දෙන්න දොලා ඒකත්න එකතුන හරි මේ ලෝචන මං කැමති දැනගන්න දැන් ශේත්‍රය ගත්තර පස්සේ ජනප්‍රියභාවය මිනිස්සුන්ට ගන්න පුළුවන් කොමල් ට්‍රයි කර ගන්න පුළුවන් හැබැයි ජනප්‍රියභාවය ආරක්ෂා කරගන්න එක විදිර තියාගන්න ඔයා මොනෝද කරන්නේ ඇත්තටම ඔයා කිව වගේ ඩිලන් මේ මේ ෆිල්ඩ් එකට එන්න ලේසි හැබැයි මේ රැඳි ඉන්න තමයි අමාරු ඒකට මම විශේෂයෙන් කියලා දෙයක් කරන්න ඇත්තට මං ඉන්න විදියට ඉන්නවා ඒක තමයි මගේ රහස මං පොඩි කාලේ තමයි මේ ෆිල්ඩ් එකට ආවේ එදා ඉඳන් අද වෙනකන් මං හිතන්නේ මට ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ආදරය අඩු වෙලත් නැහැ මට එන ආරාධනා අඩු වෙලත් නැහැ මං හිතන්නේ ඒක වාසනාවට වෙන දෙයක් වෙන්නේ නැති රයිට් හොඳයි මං හදිස්සියම ඔයාලට කියනවා පොඩි සිින්දුව කොටසක් කියන්න කියලා මොකද මන්දන්න වාට සිින්දු කියන්න පුළුවන් කියලා ලාට හදිසියකිව බෑ <laughs> අභියෝග බාරගන්න බෑ අභියෝග බාර ගන්න අයිති පොඩි කොටසක් එකයි දෙකයි තුන කියවෙන්න <laughs> එකයි දෙකයි තුනයි <laughs> ඕක තමයි දෙකයි දෙකයි තමයි අනේ මතක් වෙන්න ඇන සිින්දු මේලාවට මොකක්ද නිසන්සල සඳක් පැතුම් මල් ගොඩක් සුපෙම්බර හදක් ළඟ සිත නැවතෙනා හැඩක් ඒම නැවතන හැඩක් තියෙනවද කාගේ රීතක් ගවයි ඇයි දැන් මේ මං කසාද බැලලින් එතන හිත නැවතිලා ඉවරයි එතන එතනින් එහාට <laughs> එතනින් මේ බ්ලොක් කරලා තියෙන්නේ එතන <laughs> මෙහෙම උඩින් පයින්න එනවා ආයි මෙහෙම පල්ලෙහාට යනවා කටියේ රික්වෙස්ට් එන්නේ නැද්ද මේ දවස්වල රික්වස්ට කැන ෆේස්බුක්ද නෑ නෑ මගේ බෝඩ් එක දැන් ගහල ඉවරයි මැරිට් කියලා ඒක හින්ද බෝඩ් එක දැක්ගම මෙහම කට්ටි හැරිලයනවා නෑ බෝඩ් ගලපු දවසට සමහරකටයි කටේ සදර කොල්ල බයවෙනවදන්න අනිවාරෙන් ඒ කාලින්ද තිබ්බයි ප්‍රශ්නය එකනම ප්‍රපෝසලයකින් මැරි කර කටේ සද්දර කට්ටිය බයයි පොඩිගාලේ පොඩිගාලේ ක්ලාස්සගේදී ස්කෝලේදී සද්ධ වැඩිගල ගුටි කරනේ නැති දවසක් කියන්නේම හොඳයි ලෝජන මට මදක්කනවා මේ අපේ ශායම කුල්ස්පොට් ප්‍රෝගමටවා සම්බන්ධ වන අපි ෆෙස්බුක් ලයිවයක්කාව ඕනෑ බැතරගෙත්තම එක බොහම ලස්සන සාර්ථක ලෙස පරාදුනා ඇතරම කූල් ස්පොට් ප්‍රෝගෑම් එකන ඇතරම හරි කැනෙ කැනෙ මට ම කොහම ති මට බ්‍රේක් නැහැ කියෙන කතවගොලොත් කිව්වන ඉතින් අර මට හරි අමාරු එහෙම හිතල බලල කල්පනා කරලා ඕනෑ බෑ නොකිය කතා කරන්න හරි අමාරු ඉතින් ම බැලවා ජයග්‍රහණ කර නොකොල චාන්සක දුන්නෙමන ඔය ඊට වඩා දක්ෂයින ඒකට මාව කපල බලම් ඔයා හැබැයි ජීවිතයට අපි හැමද මාදරය කරන චරිතයක් එන්න බොම ස්තුතියි හදිස්සිය සම්බන්ධ කරගත්තේ මේ විනාඩි කීපය හරි අපිත්තක මේ විදිර සම්බන්ධල කතාබා කරන එක එකතුනට බොහොම ස්තුතියි කියල කියනවා කරන කියන හැමදේම එකෙම ඔයාට ගොඩයන්න සාර්ථය කරගන්න ශක්තිය දෛර ලැබේවා හදතින් ප්‍රාථනා කරනවා ස්තුතියි වාටත් එසෙම් වෙන්න ඕනේ ශායෆේ මාදරේ පයි අ